なります、えー、この2日間暑い夏全力で演舞したいと思いますよろしくお願いします Thank you.